ассаламу алейкум туғандар Күнөз қанадан, гүл қанадан, огородтон жайдан иши қылып, жашыл жашоодон кезектеги видео отчет айтмакчы сүйүнчү раматылык атам алып келип берген оған келесиздер мына кызарып калды жанагы гүлдөгөндө аябай сонун гүлдөдү эле тилекке каршы мен ошол учурда убактым болбой калды и бергім деле келген жоқ мындай қосымша дары берсем бәлкім көп мөмесін сақтап қалады беле Таби табиғи қармап қалған ушу мөмесін жақында үйлеріміз мен теріп жейбіз э, үш ырында беребиз иншалла эми азыр мен э, күнөсканада э, гүлканада эмне болуп атат ал жөнүндө айтып берем биринчи күнөсканада күнөсканада адаттагыдай бардак эмнеге мұның барлығын бұздық бұл дерек гүлқананы эми башкача форматта кылабыз дерек мындан шыққан жыгачтардын жанагы бір жиіліп кеткен экен адам сен чогултам десе чогулта берет экен тобокулду мен да аябай чогулткан екен отунга кетеді, тиякта отун кылып аралап атабыз жакында кудай буюрса бүтүрөм жана ошондо өзүнчө чыгарам эмнеге келип жеттик мына жерде мынакей шерендетіп ұштағанбыз көң ұштағанбыз сөз жыландар эч кандай ешқандай цементі жоқ эле чекесин борт менен ороп койдук и сугарып үстүнө кленка таштап атабыз мына менин жоргом баягы кичине мен элекмин чаң басып калыптыр берди достор менен отуруп чай ичебиз деген сөөлү бар эле азыр мынакей очок бул жерде быйыл буюрса актап боеп сөріні бітіріп қойсақ шай ішкенге шақырамын барыңыздарды ну күн өткен ахуал ушундай тээ төрүндө тээ төрүндө сөрөл жылан даяр болуп калганы ким сөрөл жылан алам десе келип атат силерди чакырам келе бериңиздер мінекей отын қызып барлап жатыр осы жерде мінекей э, гумустарымыз пішіп қалған мына жақтан малектарын түсіріп алайын деп атай өзінше елеп қойып қойдық әле үшін мені уақыт кетіп жатады мына жақтан мінекей мына жерде қара төбеле түсіп кеткен бұл бір қызықтай болады екен іздесең шықпай қалады екен мінекей шыларды елдер алып кетіп жатады Так, бияқты қарайыз. Күнтен ұсығында түбіне түшіп кетеді екен. Бірақ бұжырайды көп аябай. Ә. Охо, түбіне. Жұмыртқалар менен. Мынау шындай. Шатай яшке жаңағы алып кетемін дегендерге ыңғайлы болсын деп атайын ящикке бағып жатқанбыз мінекей шыншалай қалды ал мұның артында дағы бір жиырма отыз тоннабыз бар көріп жатқаныңыздың қазіргі ахуалы осындай қыштан кейінгі ахуал құдай бұйырса қысқа уақыттың ішінде өзіне келтіреміз иншалла эми күнөз назарды гүл канага бурабыз гүлдер тарапқа гүлдерді мен сыртқа алып шықтырғанмын жаңағы клиенттер келгенде де оңғайлы болсын деп атай мынандай текшелер жасатқанбыз мынау осы гүлдерді біздің клиенттер келіп алып кетіп мына мынау эле бул сапар мен жөнөкөй эле үй гүлдөрү мындай мына айгүл деген гүлүбүз эксек чыкты жөнөкөй эле гүлдөрдү отургузганбыз биздин ушу кыргыздын эле аялдары үйүндө багып карай турган эле гүлдөр эч кандай жапайы мындай экзотика сырттан келген гүлдөр жок мынакей биякта цикламендер бул жерде могу гүлдөр анан мындай көчөгө эге турган гүлдөр да мына тажы короз ушу гүлдөрдөн көбүрөөк отургузуп алган экенбиз өзү ниет эле ушундай болчу элге таратабыз деп ансыз деле мен эккен нерселерин адамдар сұрағанына беріп шайырбыз мінекей көкек алған екенбіз дағы етті көнбейді аллах береке берді анан акция қылдық акция кылдык ким бизден бир үй гүлін алса он көчө гүлі деп мунун гүлдүн өзүн дагы бир емес мунун таптаза гумуска отургузганбыз ошо акысыз берсек те мына ушуларды тап таптаза гумус менен берип атабыз да анан келіп алып атышат мына жерде мынакей стекломендер атай Э, газонға алып шығып суарып көрелі дедік қалай болады екен деп мына үстін мынтип күндү жақсы көре бермейді дегенде мынтип жағып қойдық қандай болады көреміз енді мына жерде пальмаларымыз бар бұл кәдімгілі атыргүлдер жакында мышық туды эле балдарын бекітеді қыздарым ойнайын деп эле ойнай албай қойды балдарын бекітеді эми дагы бир акция туғандар. көңүл буруңуздар бул эмне деген акция гүл алмашам гүл алмашам деген акция кылдык ар кимдин үйүндө гүлдөр бар кимдир бирөө көбөйтүп атып көбөйтүп алган кимдир бирөө балким гүлүн алмаштыргысы келет башка гүл койгусу келет көп гүл кылайын десе балким шарты жок мына ошондой адамдар болсо өзүңөрдүн гүлүңөрдүн видеосун сүрөтүн ылдыйдагы whatsappка салып ийгиле бияқтағылар алмашам десе алып келесіңер ордына өзіңерге жаққан гүлдерден алып кетесіңер алып келесіңер басын теңдеп әділеттілікпен бияқтағы гүлдерден алып кетесіңер айта тұрған нәрсе бұл сапардағы көше гүлдерінен акцияға Ар бир алмашқан гүлге ондон көше гүлі сөзүбүздө турабыз гүл қана менен күнөс бүтөөрү менен өзүнчө эсеп чет кылып сиздерге чыгарам иншаллах бізге келген комментарийлерден улам мен білем көпшілік ушундай күнөз бүл гүлканаларды арзуу кылат экен үйлүү болсом мен да кылам мен да жакында кылам деп илайым аллах силерге насип этсин бул ерунда мындан да сонундарын кылууну насип кылсын сиздерге биз да видеолоруңуздан көрөлүк үйлөрүңүздөргө барып гүлдөрүңүзгө сиздин күнөсканаңызга биз да суктанайлык аллах сиздерге эмнеге умтулган болсоңуздар ошону насип этсин салам алейкум